Ох, ичім, ичім, ох, айгерим Мен адам болбайды окшойм Мен қаты орып атам, ох, Мен саға ақырқы сөзімді айтып қойын, айгерим Ох, бір сырды ачка шығарып қояйын. Мен сенің құрбы қызың менен бір жаман іш қылып қойдым әлі сага айтып коеюн дедим эле эчтеке эмес алтын эчтеке эмес мен сени атайын ошон үчүн отравление қылбадым ба <laughs>